тэн дэмдээ хэрэг лам нар ингээд олноор нь ингээд ижсэн. За би бол юуг хэлэх гээд байна хэрэг ер нь нийгэм одоо өнөөдөр сошиалч бас хөгжчлээ бас нэг тиймэрхүү айц хүчтэй юм руу яваад байна шүү. Ер нь нийгэм ингээл үзэхээр л тэрэг хорн тэрэг ялна гэдэг энэ хүч. Тэгэхээр нэг тоо баримт жишээлхэд Монгол улс хилмигдсэн иргэдийнхаа э, тэр э, ял сонссон иргэдийнхаа 80%-ийг цаазалсан байдаг байхгүй. Энэ бол аимшигтай тоо байхгүй. 80% нь. Тэгэхээр энэ цөөхөн монголчууд чинь өнөөдөр тэр гашуун юмнаас сургамж авах хэрэгтэй маа. Одоо юм л бол шүүн, хорн, яан гэсэн ийм юм зүйл байгаа да. Тэгэхээр би бол зөвхөн юу хэлэх гээд байна гэхээр нэг цалин мөнгөндөөч биш. Шүүгчийн ёс зүйтэй л хүн шүүгч хийдэг гэдэг ойлголтыг л нэг нь бид нар бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энийг л анхаарах хэрэгтэй. Тэгэж тэр цалин мөнгө бол 80 дугаар асуудал. Ерөөсөө энэ ёс зүйтэй хүмүүс чинь шүүгч болдгийм байна гэдгийг бид нар бүгд нийгмээрээ ойлгож хүндэлдэг юм багвал одоо ерөөсөө шүүх рүүгээ бас дайрдаг болсон. Тэгэхээр та нар хэлж штэ шүүхэд нөлөөлөхийг хориглоно гэд. Тэгэхээр манай яг энэ төрийн ордонд сууж байгаа хүмүүс энүүгээр өөрсдөө бас үлгэрлэх хэвээр маа. Би бол одоо энэ дээр ерөнхий сайд дээр шүмжэлтэй ханддаг. Нямбатар сайд дээр шүмжэлтэй хандж байна. АТГ-гийнхэн байна ерөөсөө өөрсдөө гараал за энэ хэрэг дээр шүүх яаж шийдхийг харнаа гэж ингэж хэлж болохгүй байхгүй да. Энд чинь шүүхэд нөлөөлж байна. А эсвэл гараад баахан хүнийг зарлцдаг. Тэгэл нийгмээрээ тэгэд нөгөө засгийн газрын мэдээ юм болохоор эн чинь ингээд нийгмээрээ давлгаалж тэр чинь сэвэгдэж шин. Тэг өнөөдөр энэ Монголд чинь тийм гин буруугүй хүн ер нь үлдчихэж байгаа юм уу? Энийг яах юм? За тэрний хэргийг тэгж хийдсэн юм чи одоо тэрний хэрэг яаж хийдгийг та нар харж байхгүй юу? Ингиж болохгүй. Эн чин сошиалор эхлээд ялалчаад дараа нь тэр шүүгч чинь тэр чин сэтгэл санааны бас асуудалд орж штеп хэцүү шүүхэд ингэж бид нар нөлөөлж бол болохгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо цаашдаа яах хэвээр юм онцгой анхаарч ажиллах хэвээр шаардлагатай тэр хуйлуудаа оруулаад тэр бид нар дэмжиж өгье, хилцээд өгье гэж байгаа.